maisha yetu zaidi, nashukuru na kusifu jina lako. Kipindi kigumu cha ujana wetu Kipindi kigumu cha ujana wetu, ulituzingira kwa kamba za upendo wako. Umeamrishwa wazi, usifiwe milele zote. Amina. Hadi sasa umetenda kwetu mema, hadi sasa La furaha kushuhudia ndoa yetu mbarikiwe. Wasichana, iweni na nia hiyo, mkimcha Mungu. Ombeni bila shaka, nanyi mutapewa waume mtakao. Chaguo lenu mwachieni Yesu, maana ndiyo picha yenu ya baadaye. Mungu ajibu kwa wakati. Subira ni sifa njema, kitambo baraka ni maishani mwenu tumtegemee Yesu aliye yote. Amina. Wote mlioshuhudia ndoa yetu mbarikiwe. Vijana, iweni na nia hiyo mkimcha Mungu. Ombeni bila shaka, nanyi mtapewa wachumba mtakao. Chaguo lenu mwachieni Yesu, maana ndiyo picha yenu ya baadaye. Mungu ajibu kwa wakati. Subira ni sifa njema kitambo, baraka imaishani maishani mwenu, mtegemee Yesu aliye yote. Amen. ujana wetu ulituzingira kwa kamba za upendo wako. Hadi sasa, mitenda kwetu mema sasa tunayo furaha nyingi, leo tumeunganishwa wazi. Usifiwe milele zote, amina. Hadi sasa umetenda kwetu mema, hadi sasa furaha nyingi, leo tumeunganishwa see, see if you wote mlioshuhudia ndoa yetu mbarikiwe. Wasichana, iweni na nia hiyo, mkimcha Mungu. Ombeni bila shaka, nanyi mutapewa waume mtakao. Chaguo lenu mwachieni Yesu, maana ndiyo picha yenu ya baadaye. Mungu ajibu kwa wakati. Subira ni sifa njema. Kitambo baraka ni maishani mwenu, mtegemee Yesu aliye yote. Amen. Wote mlioshuhudia ndoa yetu mbarikiwe. Vijana, iweni na nia hiyo, mkimcha Mungu. Ombeni bila shaka, nanyi mtapewa wachumba mtakao chaguo lenu. Mwachieni Yesu, maana ndiyo picha yenu ya baadaye. Mungu ajibu kwa wakati. Subira ni sifa njema, kitambo, baraka maishani mwenu. Mtegemee Yesu aliye yote. Amen.